ai, ai, tô aqui no meu carro. Aqui no meu carro. Vou ir lá pra casa. Ai. Nossa, carro bom. Mas tudo bem, não quero não. Deixa eu ver. cá, aqui. de espaçoso. Ah, não tem carro que presta. Não, esses carros são velhos. Velho. Ah, eu não tenho carro. Isso aqui Essa versão é quatro portas. Hum. Acho que eu vou ver, comprar a versão quatro portas, duas portas. Mas não aqui, né? Gente, esse cara estragou o meu carro. Nossa senhora, esse cara não sabe dirigir não, mas eu sim. Vamos lá então, ir pra casa. Hum? Vum, vum, vum, vum. Não quero. Olha isso aqui, gente. Olha essas casas. São bem bonitas. Olha isso aqui. Tem um desses. Uma casa gigantesca. Vou pegar aqui meu carro. aqui, gente. Cor do meu veículo. Ai, ah, tem que comprar. Tem nem robux Vou fechar aqui. Deixa eu ver se vai fechar. Tá fechado. casa é bem legal, bem mesmo, velho. Né? 27. Eu tenho 8 na vida real, mas vou colocar 27. Hum. Eu vou ser teacher. Vou colocar aqui. Qual vai ser o nome da minha filhinha? Qual vai ser o nome do meu filhinho? colocar uma roupinha, né? Assim, e uma calça. É. Ai, que frio. Uma calça. Vamos ver, galera. Acho que essa aqui deixa ah, eu ver. É, ficou bonito. Então vamos lá, gente. Já se inscrevam no canal e deixem seu like acho que é melhor eu ir no supermercado. Vamos, Pedro. Calma aí. Não entre ainda dentro do carro. Abrir aqui a porta. Que bateu aqui o banco. Pode entrar, filhinho. Entra. Não. Uhum. É aqui, ó. Vai, pula. Entra. Isso. Pronto, entrou no banco de trás. Agora vamos dirigir. Deixa eu colocar aqui. colocar aqui. Sou bem alto. Sai daí, bebê! Você não pode dirigir. Meu Deus, uma ré tão grande. Mas vamos lá supermercado. Aliás, vou te deixar aqui na Daycare. Opa! Show. Ele me aqui no fogueiro. Bom, vamos bater aqui bom. Com... Pronto, tem. É. Vem. te ajudar. Bom, eu quero deixar o meu filho aqui, pode ser? Deixa eu registrar aqui. Tá bom, vou registrar. Hum, qual é o nome dele? Pedro. Quantos anos ele tem? É, quatro. Pronto. Registrei, tá? Tá, vou deixar ele, tá? Tá bom. Tá bom. que não ficará bem. Deixa eu aqui um banco. Nossa, já tem que buscar. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou... Agora eu vou... Cadê, cadê esse menino? Pedro! Aqui você! Muito obrigada, viu? Tchau! Vou voltar aqui, tá? A mamãe. Qualquer dia eu Sim. Regatar o banco. Pode entrar no Vou botar aqui. Pronto. 见。嗯。 빠르셨 você dormir, não é não? Acho que é né? acho que tinha alguém aqui. É, eu vou deixar você dormindo aqui. deixa ser tudo branco. Tá? Prontinho. Deixei dormindo. Vou então, assistir um pouquinho de TV e depois eu volto. Nem sei onde mais que eu... Ah, tá aqui. Ah, esqueci de apagar a luz. Não, não é isso. clima adequado. Isso! Esse vídeo vai ficar bem legal. Notícia. Hoje teve um acidente na, na Avenida Itormenim. Por favor, repito, Itormenim, na Avenida Itormenim. Por favor, não passe nessa rua, está é um caos. Teve acidente agora mesmo. João Pereira. Ai, ai. Bom, parece que o Big... Ah, é, o Big Brother nem começou agora. Nem vai, e nem vai começar. Ai, melhor eu dormir mesmo. E aqui. Dormir aqui, ó. Uma hora depois. Ah, quase esqueço. deixar aqui. alguma coisa aí. Ah, mas esquece, não tem nada. Depois acordou. Ah! Pedro. Aqui. Tudo bem, Pedro? Deixa. Vamos acordar que daqui a pouco você precisa ir pra... Hum. Deixa eu abrir aqui um pouco a janela. Pronto. Ah. Então vamos lá. Vamos. Vamos ir para a